んにちは現代のもののけ姫ことまこですご無沙汰しておりましたえー、先日8月7日に退院をしました皆様に本当にご迷惑ご心配をおかけしまして申し訳ありませんでしたそしてあのたくさんの励ましというか応援のメッセージを頂いてなかなかこう返信もできず申し訳なかったんですけども本当に たくさんのメッセージ全て読ませていただきまして本当に心強かったですありがとうございましたえ昨日のですねあのアンバサダー動画と配信がちょっと逆になってしまって申し訳なかったんですが、まあ、退院はしたんですけども本当はまだまだ入院しててもいい状態ではありますただ3週間入院して ちょっとどうしても私の心が入院に耐えきれなかったっていうこともあり毎日、えー、通院でもいいのでほんあの退院させてくださいっていうふうにあのお願いをして、まあ、その抗生剤も取れたし点滴をする必要性もなくなったので毎日ちゃんとやけどの処理を自分で行えるのであればまずは退院してもいいということで えー、退院をしましたやけどの状態はまだまだ包帯ぐるぐる巻きな感じですし、えー、足の状態も皮膚まだ張ってないところもたくさんあって、えー、処置をしていかないといけないんですがあの皮膚移植についてはあすることなくこのまま治せるということだったので良かったなと思っています。で、まあ、入院中のことについては あの兄の方からも動画を出していただいたんですが2週間は38度がずっとこう続く状態でした皆さんが思う38度よりは私多分熱が熱に強いので耐えれてたんですけどなんかもう何も考えることが、ね、できなくてただただぼーっとこう動画を見たりなんかもうドラマを見たりしてる日々が 続いてましたねただ今でも熱はあります日中朝は何でもないんですが日中こんな風にこう車椅子に乗ってたりするとどうしても37度、まあ、マックスで37度5ですね くらいは上がってしまいますしあの乳児肺炎も一緒に併発してしまってそれはずっとベッドで寝てたことによってのこう肺に水が溜まったことでの肺炎だったんですけどお尻にやけどがあってなかなか起き上がってる時間っていうのも初めの方は少なかったのでそれが起こってしまいましたでお尻のやけどがまあ落ち着いてある程度車椅子に乗れる時間ができたんですけど それでも足を下に下ろしてるとなんかどうしても、ま足さんはやっぱりど痛い痛い痛いって言ってるので形制も強くなるし、あのー、痛みは感じないはずなんですけどめちゃくちゃ足痛いんですよね私なのでその痛みも増してくるので車椅子に乗ってる時間っていうのもなかなか取れなくてっていうのがあって今でも まあ、お家での安静でいるんですが日中車椅子に長時間乗ってると自律神経のせいとは言いたくないんですがやっぱちょっとぼーっとしてくるな視界が狭くなるみたいなその起立性低血圧になってるかなみたいな感じの状態が今でもありますであと汗ですね え寝る時にエアコンをちゃんとかけて寝てるにもかかわらず朝起きたらもう T シャツびっちゃびちゃなんですもう T シャツとパンツがびっちゃびちゃになるくらいなんか尋常じゃなく寝てる時は汗をかいてるっていうのが今の現状なのでずっと足からの痛い刺激とともになんかその神経への刺激っていうのがなんかおかしな状態になってるのかなと思ってます。 で足さんも痛い痛いって言ってるので足がねまっすぐにならないんです寝てる時も痛くてこうずっと膝が曲がった状態になっちゃってるのでそこも関節が固まらないようにこう自分で、えー、頑張って伸ばしてはいるんですけどなかなか大変な日々を送ってます。ね、なんかもう入院今今このコロナの時期で入院してて私が住んでる地域は コロナがほぼ出てないので面会っていうのも平日15分制限でできたりはするんですけどそれでもやっぱ外には出れないし、まあ、1階をうろうろすることはできたりするんですけどっていうのでこの12年間活発に動いてきた <laughs> 私にとってその縛りにどうしてもやっぱこう耐えれない耐えれなくてで意外と私 意外とっていうか一人が結構好きなんです一人の時間がないと嫌だし一人の空間がないと嫌な人なんですけど、まあ、どうしてもねその4人部屋なので、えー、周りの方々がいらっしゃるってなるとなんかずっとこう神経が張ってるというか、まあ、そんな感じで、まあ、胃も痛くなっちゃって胃薬ずっと飲んでとかっていう感じで体のためを考えたら入院してた方が良かったんですが心のことを考えると もう本当に耐えれなくて退院を選びました意外と弱子ちゃんねもう弱子ちゃんなんです心がだから今この時期にあの長期入院されてる方の気持ちがわかるというかもう本当にしんどいですね本当にしんどいもっと厳しいところがあると思うので病気とかで誰にも会えずに入院されてる方々のことを思うとなんか もう絶対しんどいだろうなって思うしでもそれにしっかりちゃんと耐えて自分の、えー、怪我とか病気に向き合ってる方々をめちゃくちゃ尊敬するなって今回入院して思いましたまあえっとすいませんなんかもう久々すぎて頭が回らない、まあ、今回、えっと、こういう退院しましたよっていう動画を配信させていただくんですがまだその体調が万全じゃない っていうのがあるので、えー、動画の配信今までやってた火曜日と金曜日の配信のその定期配信っていうのはちょっともう少し様子を見させていただきたいなと思います、まなかなかこう動画を撮影するっていうことも難しいっていうのもあるんですが少しずつ自分の体調と様子を見ながらあ今後の配信はあしていこうかなと思います、ままずはでも8月いっぱい くらいですかね、えー、少し様子を見させていただいてうんまあ資産がどうなるかにもよりますけど9月からはまた同じように動画配信できたらなというふうに思いますので、えー、皆さんよろしくお願いします本当にちょっと久々の動画とこうこんなに長時間お話しするっていうこともなかったのでちゃんと伝わってるか <laughs> 不安なんです ですしこうカメラ目線がなかなかちょっと今できないっていうのもあるんですが、まあ、そんな感じで、えー、退院のご報告をさせていただきました、まあ、詳しいやけどのことについてとあとやけどと下半身麻痺のなんかその関わりっていうのをちょっと今回自分で体験してみて思うことがあったのでそれはまたあ少しずつ動画でお話できたらなというふうに思いますまずはあ今回は のご報告をさせていただきました SNS、Twitter とか Instagram ももう全然更新してなかったんですけどそっちの方も少しずつまたあ更新していこうと思いますので是非チェックしてみてくださいということではいご報告でしたはい本日も最後までご視聴ありがとうございました